you Totoo ba talaga to? Uh. Si Naruto nga! Hindi na ako mahihirapang hanapin ka. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. At bilang Hokage, pagbabayarin kita sa ginawa mo! Hindi talaga ikaw ang pakay ko rito. Kaya ako na ka dyan! Hindi ko makita. Nakakagulat. Pinatay niya yung isang pain sa isang atake lang. Naalala ko lang, dalawang tao na kasi ang nakita kong lumaban ng nakasenin mode. Uzumaki Naruto. Humanda ka na sa katapusan mo, Bane! Mukhang matatagalan pa bago ko ulit magamit ang Shinra Tensei ko. Pakidala naman si Tandang Suna sa kahit saan ligtas sa lugar. O oh, ah, sige! Ayokong may madamay pa na kahit na sino sa inyo. Maluwani ba yon? Naiintindihan ko. Humanda ka na, Katsuyo. Alam kong hindi to ang tamang oras para magtanong. Pero may gusto lang ako malaman. Pwera sa chakra ni Sir Kakashi. May mission siya. Summoning technique. Master Sunade! Sakura, ayos lang naman ako. Gagamit ako sila ng atake na hindi nila nakikita. Tikman mo ang lupit ng mga palaka! Pasensyahan na lang tayo. Sigurado akong nailagan ko yung atake niya. Naging bahagi ng katawan ni Naruto ang enerhiya ng atake niya si Pain. Wala akong oras para makipaglaro. Tatapusin kita gamit ang bago kong teknik! Kagibusin teknik! Mukhang naipasa sa'yo ni Master Jiraya ang kakayahan niya. Ano sinabi mo? Tinawag mo siyang Master! Kung ganun, estudyante niya tayo pareho. Nababalo ka na ba, ha? Kahit sa mga pagsasanay naming dalawa, ano kayang binabalak gawin itong batang to? Ang Futon Rasen Shuriken? Naruto! Tumingin ka nga sa paligid mo! Minsan, kailangan ng sakripisyo para makuha ang isang bagay. Naintindihan mo yun? Nababaliw ka na nga talaga! Kaya ba tatahimigin na kita? Ito ang bunga ng pagpapagod ko sa training! Ah! Lumapad yung inagis niya! Summoning technique! Wala kang kwentang kausap, Naruto. Ano naman kaya yun? Ano nangyayari sa banda ron? Oo. Namaster na niya ang Senny Mode. At nakikipaglaban na siya ngayon kay Pain. Pakiusap, huwag ka nang pumunta ron. Sinabihan na kami ni Naruto na huwag makikialam sa laban. Kung talagang namaster na nga niya ang Senjutsu, ibig sabihin mas mataas ng level niya. Sige na nga. na, bossing. Siguro, marami na siyang nagamit na chakra sa ginawa niyang pag-atake kanina. Naloko na. Hindi maganda tong nangyayari. Ako naman ang magpapahirap sa'yo. Lumapit ka rito at titirisin ka na! Eh, halika na rito, Naruto. Ako nang gagawa na para sa'yo. Dalin mo ka siya rito, Naruto, at ang materis ko yan! Ibig sabihin nun, apat na rasin shuriken na lang ang magagawa ko ngayon. Ito. Yakuza mo na yung technique! Naalala ko na. Tama, siya nga pala yung isang pain na humihigop na ng Jutsu Chakra. <laughs> siya yung isang pain na may kakayahang bumuhay ng patay. Tama ka, Naruto. May kakayahan siyang itaboy palayo ang mga pag-atake at humila ng mga bagay palapit sa kanya. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi pa niya yung ginagamit? Ah, kailangan ko muna unahing tapusin yung nasa likod nilang dalawa. Nakita ko na yan! Ano? Iisip ka talaga! Ikaw pala ang orihinal! Hindi pa to tapos! Rasen! Reagan! Imposible! Ayos! Nadali mo rin, bata! Bumalik na sa wakas. Ayos ka lang ba, ha, Naruto? Oo! Nakakainis. Ano ba yung kapangyarihang ginamit niya? Naloko na. Ang suspecha ko, yun din ang kapangyarihang ginamit niya para wasakin ang buong Konoha. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya pala ngayon na lang niya ulit ginamit ang kapangyarihan niya. Kaya kailangan mong abangan ang pagitan sa tuwing aatake siya. Limang segundo lang talaga. Kaming dalawa ang gagawa nun. Katulad dun sa laban ni Jiraya. Sa laban ni Tandang Ermitanyo. Shinra Tensei. Hindi na talaga maganda to. Napabagsak na na yung iba. Simulan mo na yung genjutsu pag nabuo mo na yung senjutsu chakra. Kaya lang, hindi ka makakabuo ng natural na enerhiya habang kumikilos ka sa laban. At sa kabukod doon, tatlong clone na makakaya kong gawin sa mga sandaling nakikipaglaban ako. Ganun pala. Pwes kung ganun, hindi na pala natin to dapat patagalin pa. Napatunayan ko na ngayon malakas ka talaga. Pero, Bansho Tay! sa ngayon, sapat na yan para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nasasaktan kahit konti sa ginagawa nyo. Huwag niyong mamaliitin ang senin mode ko. Ano to? Unti-unting nawawala ang lakas ko. Konti na lang. Huwag kang pakasisiguro. Huwag kang pakasisiguro. Talaga kayang tuluyan na siya sumuko. Hmm? Ikinalulungkot ko, pero hindi ganun kadaling kontrolin ang natural na enerhiya. Ikaw na lang ngayon na natitira, kaya humanda ka! Mali ka. Meron talagang isang taong kumukontrol sa kanila. Sa tingin ko, yun ang tunay niyang katawan. Kanina pa kayo sa genjutsu na yan. Aray ko! Ang bihira talaga! Gusto mo malaman ng dahilan kung bakit ko ginagawa to? Ganun ba yun? Pero kung pipiliin ko ang mga salitang gagamitin ko, baka sakaling maintindihan mo. Wala tayong anumang dapat na pag- At kapayapaan. Pinatay mo, master ko. Ang guru ko. Sinaktan mo ang mga kaibigan ko. Kung ganun, sabihin mo naman kung ano ang layunin mo. Kaya lang, paano naman ang pamilya ko? May karapatan pa ba kayo ron matapos kayong maging sanhi ng paggawakas ng bayan namin? At para protektahan ang mga interes nila, nilabanan nila ang mga ibang bayan. Matagal na panahon din kami nagdusa, hanggang sa umayos din ang lagay ng malalaking bansa. Kung tutuusin, pareho lang naman ang hinahangad natin. Wala tayong pinagkaiba sa isa't isa. Pareho lang tayo naghahangad ng katarungan. Pare-pareho lang tayong lahat na nawalan at nasaktan. Nakikipaglaban ka para sa katarungan nyo. At yun din ang ginagawa ko para sa bayan ko. Pero kung pagtatakpan natin yun gamit ang pagganti, dun magbabago ang hustisya sa pamamagitan ng pagtuklas sa nakaraan. Magagawa nating humarap sa kinabukasan ang daigdig ng mga ninja ay pinaghaharian ng galit at poot. Gusto ko marinig kung anong sagot mo ron. Hindi ko alam. Ewan ko kung paano. Naruto. Mababaw lang ang mga sugat mo pero malapit yan sa mga mahalagang bahagi ng katawan mo. Kaya hindi ka na makakakilos. Napakaingay na palaka. Ang sama mo! Kawawa naman siya. Hindi na makakilos si Naruto dahil sa mga nakatusok sa kanya. Kakampi mo ba yan? Bakit ba pumunta ka pa rito? Umalis ka na! Ano ba sinasabi mo? Hindi ka dapat pumunta sa lugar na ito. Hinata masyado mapanganib! Gusto kong iligtas ka sa pagkakataong ito. Sa simula pa lang hinahabol na kita. Gustong gusto kong makasabay sa'yo. Binago mo ang pagkatao ko, Naruto.